acontece? Que, como, como viviches esas horas? Que, que, que recordas e que sentiches neses primeiros momentos? Bueno, mira, o 23F, eh, naturalmente, colleume en casa, como, como, como a todos, eh, vindo vendo o cariz que tomaban os acontecementos, o primeiro que fixe é levar a, a familia, vamos, a miña muller e a miña, a miña filla a outro, a outro lugar, o cual se demostrou correcto porque coñecimos esas listas eh, donde aparecíamos pois, todos os, os demócratas de, eh, de esquerda eh, que hai en Galicia, no meu caso como noutros, pois con que ten armas, en fin, había un plan realmente de, de represión sobre persoas eh, significadas, sobre persoas concretas. Unha vez eso, eh, tiña familia nun, nun outro lugar, tamén con familiares Alan Lancastrelos, pois o que fixen é trasladarme a sede que a tiñamos do, do, partido, do meu partido, o Partido Comunista de Galicia, que tiñamos en Travesía de Vico. Ali xuntámonos uns cuantos eh, militantes e o primeiro eh, que fixen foi chamar a, a, a policía, é dicir, ao comisario de, de policía de Vigo eh, que tivo unha resposta, eh, en fin, digamos, desagradable e inquietante porque el dixo que non tiña unha posición sobre o que estaba pasando, que el estaba a, a, a que as orden, a seguir as orden, as ordes que, que lle deran. O sea, o cual realmente era perigoso, non? Eh, chamei logo ao gobernador civil que tivo unha resposta máis eh, comprometida coa, coa, coa, coa democracia eh, porque naturalmente máis ben intentou tranquilizarme, decirnos que que, que nada, que eso se iba a controlar, que non iba a pasar nada, etc. Unha posición bastante comprometida. Logo tamén fun ao Concello, falei co alcalde Manolo Soto, vímonos ali e, e xa, xa, xa, xa na sede notábamos que non éramos tantos os que estábamos ali, uns cuantos. Pero logo a, a, a, a chegar á sede do Concello estábamos solamente Manolo Soto Francisco González ama, ama, ama Dios e eu non sei se si, perdón se si me esquezo de, de, de, de alguén de alguén máis, é dicir e, e nada, falamos un pouco entre nós obviamente non tiñamos capacidade de, de reacción eh, alguna e, e, e logo, pois bueno, seguín, volvín a, a sede do partido e finalmente, conforme avanzou a noite, pois xa para casa porque as noticias se estaban poñendo ben no sentido de que eh, eh, solamente en Valencia houbera eh, un seguimento do, da intentona mm, de, de, de Tejero cando tomou o, o Congreso de Diputados e parecía que eso, eh, de alguna maneira, existía Eh, a inquietude de que fora máis, pero de inmediato non, non, non era así, de momento, eh? logo, claro, naturalmente, con alivio, eh, vimos e escoitamos a intervención de, de, de Juan Carlos na televisión contra contra contra o golpe que foi o punto de inflexión. Isto é, digamos, o meu testimonio perso persoal. Uh -huh. eh, como recibiste en ese momento a mensaxe do rei. Parecía que con iso o golpe estaba paraba, pero non sei se antes antes da súa intervención tiñades dúbidas sobre a posición que podía ter Juan Carlos. Home, claro, eso todo o mundo, porque estaba caladiño, como un peto, é dicir, todo o mundo tiña inquietud. Co paso do tempo se descubriu que el tivo os seus máis e os seus menos con a Armada e, e, e co exército. É dicir, que un pouco, en parte, foi obviamente responsable porque mm, se aliñou con eles no sentido crítico hacia o goberno eh, daquel momento da, da, U, da UCD. Eh, pero bueno, na, na hora da verdade, el deu un golpe ao golpe. É dicir, foi unha sorte de, contragolpe, ou se se queres, que se definiu despois de estar bailando nunha, nun sentido ou noutro, se definiu claramente contra o golpe nun momento en que estaban con moitas dúbidas o resto dos capitais dos capitáns mm, eh, xerais no, na, eh, outras rexións eh, eh, militares despois da, da experiencia de, de, de Milán del Bosch, no? das, da, da participación de Milas dos Boscos seus tanques na ocupación de, de Valencia. Por lo tanto, sí, o que foi un, un alivio e a monarquía decidiu nese momento pois mm, apostar pola, pola, pola democracia, ¿no? E, e por que foi un alivio? É porque nós non veíamos posibilidade de mobilizar a, a, a, a xente, a poboación. É dicir, ese é o problema, eu non o veía, e ninguén o veía Eh, eh, realmente aí de, demostrouse que o medo mm, eh, histórico a, a represión eh, con, mm, do, das forzas eh, franquistas eh, xoga, xogou non, eh, na, nosa, na nosa contra é dicir, a xente se veía vulnerable, incapaz de, de enfrontarse eh, coas forzas armadas que, que parecían un primeiro momento que que, que bueno, que eran de alguna maneira simpatizantes eh, co golpe e pensando en que en si unirse ou non unirse. E non, non era non, non foi, digamos, unha percepción equivocada, porque logo sabíamos hasta que punto eh, Armada eh, eh, eh, e Milán del Bosch tiñan influencia nas forzas armadas. Había un sector máis radical representado por Milán del Bosch e Tejero, pero o resto das forzas armadas pois tamén dubidaban moito no, do tema do mantenimento da democracia e incluso noutras forzas políticas, aquel goberno misterioso que estaba intentando montar armada, etcétera, con a participación incluso do PSOE, en fin, que queres que que queres que che diga? Eh, a situación estuvo, a pelota estuvo moi no, no ar, non? E poidose eh, parar, bueno, porque polo impuse da, da, da democracia, pero sin posibilidad, despois de ternos manifestados tantísimas veces por centenares de miles, non tiñamos, non tivemos posibilidad no momento do golpe de, de, de salir á rúa. A xente tiña en definitiva, moito medo. Claro, unha vez vencido o golpe, se produzo xa esa grande manifestación de un millón de persoas, tal, o que fora mm, eh, en Madrid e en outros lugares de, de, de España, non unha vez que o susto pasou. Pero o, o que din todos os que estudian o tema da memoria e da transición é que a memoria, a represión estaba moi viva durante durante a transición e os que critican eh, que, que nós eh, fixemos o que poidemos na transición, pero non o que debimos, e que non teñen nin idea. É dicir, teñen unha eh, incapacidade de empatía, porque polo rural son xente moito máis nova que nós, para entender a correlación de forzas durante trans, a transición. Sobre todo porque, claro, porque as forzas armadas e as forzas policiais estaban, eh, eh seguían sendo franquistas nunha grande medida nas, nas máis altas jerarquías, nunha, nunha medida, digamos, eh, mayoritaria, e, e aí é onde reluce, eh, digamos, a, a conquistada democrática da democracia que conseguimos, non? Nun, nunhas condicións mm, de, de, de, de, for, de, de nunha situación de relación de forzas, en fin, desfavorable desde o punto de vista de quen ten o poder de coacción, que o seguían tendo sectores mm, franquistas e, e, e non claramente, polo menos nese momento, non claramente os sectores eh, franquistas máis, máis aperturistas. Logo, por fortuna, se gañou a, a batalla, E, e aí, pois, os sectores democráticos, digamos, desprendidos do, do franquismo, xogaron tamén un papel eh, eh, importante. É dicir, que, concluindo, todo o que acumulamos como loita democrática dende, dende a rúa, nese momento non pudo manifestarse públicamente, pero sí eh, conseguiu, digamos, eh, parar o, o, o golpe, porque si é verdad que hubo unha memoria temerosa coa represión, hubo tamén no, nos sectores sociais e políticos que estaban en fronte de nós unha memoria da capacidade Mm, de, do, do povo eh, de, de loitar e, e de consolidar a, a democracia que tanto costara eh, gañar. É dicir, que hubo dúas memorias aí enfrontadas e, sinceramente, a pesar da manifestación de forza que se fixo en Madrid e en Barcelona, gañou, digamos, a memoria democrática, é dicir, a democracia. En 1981 era irreversible esa, en España. Ahora, o tiñamos tan claro na propia noite do 23F, bueno, os optimistas pensábamos que sí, que poderíamos superar eso, pero as, not as primeiras noticias non abonaban ese, ese, ese optimismo. Logo, todo o que levábamos loitado desde hai tanto tempo pola democracia funcionou definitivamente e quedou arrinconado, minoritario, pois ese sector ultra que quería volver a, hacia a, a, a, posicións a situación política que existía en España anterior á Constitución de 1978. Sí, un pouco se me contestase, pero sí que era unha dúbida pequena sobre se en algún momento da noite mm, pensaste en, en valoraste esa posibilidad de, de facer algún tipo de movilización en que fosse, por exemplo, tirando pues, dos traballadores de, de Citroën ou dos esteleiros non? onde había unha masa laboral activa, non mobilizada eh, digo porque tamén teño lido eh, de comisións aquela noite pues, por, por Sí, sí, no, claro, obviamente, pero estamos falando das horas en que en que das horas da, da noite, da noite do 23F. Eh, obviamente a a, men, a pouco que se abrira a situación eh, eh iba a haber movilización, sino unha rúa polo menos nas empresas, ¿no? Eh, pero pero realmente pff, eh, eh, todo dependía de como evolucionase. Es decir, si ama, ama, amanece eh, o día 24 e resulta que ademais de, da, da, do Congreso de Diputados e, eh, eh, a cidade de Valencia están ocupadas tamén eh, eh, pois Madrid e as eh, outras cidades importantes, eh, pois bueno, as <laughs> posibilidades de movilización serían menos reducidas. Tamén é certo, que, polo que tú me dis, que tes razón, que sería máis fácil eh, digamos, unha mobilización máis pasiva nas empresas, nas, nas universidades, etc., pero de todas as maneiras na rúa, que é onde se, se, se teñen que medir a, as forzas nun momento así, as posibilidades pois son menores, porque se o exército está ocupando eh, te manifestas, Eh, xa non te enfrentas xante antidisturbios só, só te enfrentas aos propios militares, non? Eh, coas mans vacías. Eh, e, entón, nese sentido, eu non o veía como posible, non o veía como, como posible outra cousa que os que seguíamos aí a pé de obra, pois o pudiéramos intentar. Eh, e de feito non foi necesario porque eh, dende o momento que dende a cúpula do Estado se deu marcha atrás, pois bueno, a, a dinámica democrática eh, se impuso e eh, eh, Tejero tuvo que deixar o Congreso de Diputados, e, eh, igual, eh, igual o Milán del Bos, etc. Eles simplemente se replegaron, se acabou o problema. Pero se o problema, en vez de ir a menos, como foi, vai a máis, <laughs> que che digo de verdad, que con toda a experiencia que tiñamos acumulada de mobilización, tanto nas empresas como nas universidades, como nas rúas, que as nosas posibilidades non eran non eran moi moi grande, aparte de cousas de tipo testimonial que se puideran facer. E eh, que se pode rematando, antes xa falaches un pouco de, bueno, deses goberno, ese goberno de concentración que, que se puxo sobre a mesa. Eh, preguntaba un pouco sobre se crees que até que punto sabemos todo o que pasou o 23F ou ao redor do 23F eses meses, sobre todo no que, no que se refire a eses outros golpes, non? Eses golpes blandos, esas, esas eh, manobras, non? De, de certos sectores da, do Bueno, eu creo que, bueno, tú como xornalista o sabes mellor que a min que eh, como investigador da transición, neste caso da transición en Galicia, é dicir, obviamente non o sabemos todos. Algúnas cousas están saíron a luz, eh, para sorpresa de moitos, non? E de, de min tamén, pero todo non. Sobre todo as implicacións do Estado, eh, no Estado e, e do propio Juan Carlos, etc. En fin, se sabe algo, mm, se desminte moito, e, pero non se sabe todo, entre outras cousas, porque hai eh, mm, fontes eh, de, eh, históricas dese momento as que non se pode acceder eh, todavía por razóns de seguridade nacional, <laughs> como dixen nos Estados Unidos de América. É dicir, non o sabemos todo, sabemos o resultado, que é o que máis nos importa. E que e, e, e, e único que engadiría eu que eso do goberno de, de concentración presidido por Armada e todo eso, esos, esos son caralladas. Porque a, a dinámica dun golpe militar eh, non, vai por diante de, dos políticos que poñan aí eh, máis ou menos moderados para, para gobernar co apoio militar. E, e, e esa é a experiencia non solamente, por suposto, en, en España, que, que sufrimos o golpe máis grande que, que se pode sufrir no ano 36, é que a experiencia que estamos vivindo eh, nos diferentes, no, nos diferentes eh, lugares, no? É dicir, eh, os golpes ou, ou, ou, ou retroceden ou van para, para, para adiante. Por exemplo, en Bolivia recentemente se fixo retroceder, non? E unhas eleccións e gañaron de novo pois a forza democráticamente maioritaria que é o partido de Evo Morales, non? Pero está por ver que vai pasar en Myanmar, é dicir, na, na antigua eh, Birmania, pero non hai punto me, non hai, non hai punto medio, non? É onde dice, bueno, ahora eh, como se di, damos un golpe para restablecer a democracia. Non, home, a dinámica dos golpes cando os militares toman os poderes, esa é unha dinámica eh, que, que, que acaba sendo represiva se o que tes enfrente son unhas forzas con, con un pedigrí democrático grande e que mm, con máis ou menos posibilidad, van a intentar mobilizarse, van a seguir activas, etc. Ou se meten a todos presos ou tú, o, o golpismo pois, eh, pois eh, ten que convivir co seu, co seu inimigo. É dicir, non hai punto medio. Eu creo que eh, eso das listas que, que corrían por aí eh, era de, de xente vinculada, obviamente, á brigada político-social, porque a información que hai nesa lista é solo ni sequera ao Servicio de Información da Guardia Civil ou, ou, ou, ou outros, senón que é a Brigada Política Social que tuvo que dar os datos para facer esas listas e esos eh, facían as listas eh, que non eran para dar a coñecer públicamente, para coordinar unha actuación que se pretendería eh, se, eh, en principio, claro, pacífica de, de, de prender a unha serie de xente, pero non se sabe a onde eh, teria que chegar, porque todos sabemos que de golpes e de represións en España se sabemos moito e, e se agora nos queixamos que a memoria franquista está moi presente nas institucións do Estado, eh, nos partidos de dereita, etc. Imaginadevos eh, nese, nese momento. É dicir, que os sectores ultras, eh, tanto ta, na, civis como, como nas forzas armadas, etc., farían o seu agosto e nós seríamos a, as víctimas eh, propiciatoria sin dúbida. Hasta onde chega a represión? Quenes mandan, quenes mandarían son Milán del Bosch e, e compañía. Non mandarían os políticos que puseran aí nun goberno. Eu creo que é moi difícil eh, votar atrás unha democracia que xa ou celebrara eleccións, xa, xa aprobara unha constitución, un estatuto de, de, de autonomía, e eles, oh, dubido eu que que, que, que fixeran todo eso para simplemente eh, crear un, un goberno que convocara eh, eh eleccións. Moi, moi peligroso era. Por eso se por eso acabou fracasando no, no, en horas, porque era no contexto de España, eh, con todo, con unha ditadura e un golpe militar e unha guerra civil detrás, moi peligroso un golpe. Eso non se sabe como vai acabar. Por desgracia, podía acabar da peor, da peor maneira. De acuerdo, amigo. Seguimos en contacto. un, aperta. Un luego.